बहुत प्यार करती तुमको सनम बहुत प्यार करती तुमको सनम कसम चाहे Oh, oh, oh. वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना